Энд биш те. <laughs> Яна. Йоу. За тэгээд юу яцхан үзчтэй бүгдээрээ өнөөдөр The Joy of Creation Reborn-ийнхаа 2 дугаар хэсгийг хийх гэж байна. Гэхдээ 2 дугаар, 2 дугаар даза хэсэг. Тэгээд юуны түрүүнд юу хэлмээр байна гэх юм бол манай YouTube channel 8000 8000 subscribe болжээ. Бүгдээрээ 8000 гол боллоо. Тэгээд мэдээж ирэх та бүхэн л байсан болохоор бүгдээрээ энийг амжилтанд хүрч чадлаа. Тэгээд э, цаашдаа 100,000 road to 100,000 гэд зориг бүгдээр одоо ингэ тавьж байна. Тэгээд э, юу ч гэсэн аа э, маш их баярлаа. За тэгээд бүгдээрээ одоо энэ амьшиг тоглоомыг тоглоцгоё. За тэгээд дээрэс нь би Minecraft-а үргэлжлүүлнэ. Тэг хүмүүс Minecraft-а тоглох хэдэлээ тэгээд би одоо тоглоно. За тэгээд юу ч гэсэн. Гэтэ яг энэ тоглоом бүр амар сонирхолтой санагдаад байна. Тийм учраас би бүр хиймээр санагдаад явчлаа. За Bonnie Ignited гэдэг нь ерөөхдөө нэг юм галд шатсан гэсэн үг юм бэлээ. Тэгээд ерөөхдөө бол ёо ямар За Би энэ мапыг ерөөсөө судалж үзээгүй байх шүү дээ. Анх удаа л тоглож байна. Oh shit. Jesus. Оо! Йоо! Яда яда! Тогтоорой! Ба ба ба ба ба ба ба! Оо! За надаас хурдаггүй юм шүү. Ее! 요알아서나갔대시대있지아!야나열해열해야나야야가때야가바바바바바바바바아이샤그메아이샤그메바바바바예야야야야예 За. Одоо би энэ тоглоомд ер нь бол гайгүй тасаж эхэлж байгаа. Йоо, гэтэл Оо, сая фриди дуурсан уу? Оо, яа тийм үү? Йоо, бас л амжихгүй байна. Ихтэй энэ мапыг ерөөсөө хаана юу байгааг өстой мэдэхгүй байна. Йоо. Hello. Hello. Йоо, энд малаа байсан биш. Оо, оо, ёо, энд шүү дээ. За за одоо. Ёо. Ёо. Ёо. За одоо одоо бүгдээр ийшээ явж үзье заяа. Тэр Апши малгай. Буцаарай, буцаарай, буцаарай. Бүгдээр ингэ салаа салаа болгоноор ингэж салаалж явъя заяо. Тэггүй бол юм хомын олоход амар хүндрэлтэй байна ёо. Алидийн 10 секунд ч шиг ёо. Гүр яг ингээд нөгөө нэг албаар э, өгөхлээр ерөөсөө айх юм байхгүй те. Яг ингээд зүгтж явахта ч юм уу эсвэл ингээд нэг юм тэгэхээр л бүр амар аимшигтай байгаа байхгүй юу? Тийм. Оо, энд дэжтэй. <laughs> Яна бабабабабабо, ийм юм байсан ба штэ. Авцсан уу, авчлаа, авчлаа, авчлаа. Яна араас сууж, араас сууж нөө. Ой ёо. Ёо чи ямар юу юм бэ? Ёо ёо ёо ёо ёо ёо. Бони. Бони. Бони. Бурхан базар ба. Ёо. Ёо ёо ёо ёо. Оо. Оо. Оо. Яа яа. Яа. За, одоо яг 3 обжектлаа би яг нүдэлчлээ заяа. Хамгийн гол нь чимээгүй. Йоо, энд калпаг байсан шүү дээ. Одоо нааш ирж байгаа юу? Юу хазаргүй бай. А энд нэг утас байсан те. Юу вэ? Аа энэ тэр. Энд юм байдгүй те. Энд юм байгаагүй. Энд юм байх шинж алга. 야가잘 죽어나 야가 참 죽어 나도 지나만 갔다 할줄알어 Ёо. Ёо. Сая яаж намаа барьчихва би аа Бонни мэдээж ирээд сонсон штэ. Ёо, ягаад ч юу болчлоо. Би энд байна. Энэ намаа мэдчихлээ, мэдчихлээ, мэдчихлээ, мэдчихлээ, мэдчихлээ. Явра, явра, явра, явра, явра, явра, явра. Ёо, надаас хурд юм аа явж. Хэ, уртслаа. Ёо. Ёо ёо ёо. Сая би өөрийгөө алдчлаа штэ зогтох чийсэн чи. Йоо. Оо ёо. Йоо, энэ удаа энэ талаас ирж идрөө. Бооны чи бас арай л шүү. Оо, фритиг постэр. Йоо, энэ байгаагүй штэ гол нь тий үед бас юм. Энэ Оо ёо! Ёо! Авахын даваа дээр үчих юм да. Ёо. Чи зүгээр хамаагүй. Авчаач те. Ёо. Оо. Энд байсан юм алга болчихжээ. Яа. Тэдэг юм байна. Яа, энд байсан утас байхгүй. За фритигийн постэр бол байна.

ба ба бара ба ба ба ба ба ба бара ба ба ба ба ба ба бара бё. Энэ уцыг аваад ийшээ ороод Фредигийн пострыг аваад тэгээл тэр цаашаа яваал ийшээ ингэж яваал тэгээл тэгээл тэгээл тэгээл за энд байна энд энд одоо энэ талаас ирнэ айгүй ганцхан энэ нэг тэр энэ нөгөө энийг машин л нэг ганцаараа хөөрхий байж байгаа юм да. Одоо энд нэг юм калпа гэдэгс одоо байх юу? Одоо байхгүй байхгүй. Өө за нөгөө ном идэрч байхгүй болчихлоо. За одоо нэг энэ утас л хөөрхий байх юм да. За тэгээд одоо нөгөө Фредигийн постэр байна уу? Аашгүй байна. Одоо тэгэл энийгээ аваад тэгэл одоо тэнд нөгөө ном байна уу? байна те. Оо бэж та. Ой, ялчлаа. Yes. Йоо, йоо, йоо, йоо. Чи бүснээр намайг яаж болно вэ? Би угаасаа даалгараа биелүүлчтэй нааш үрээд. Йоо. Намаа чадвал байр зээ хоёлоо. Жохон хөдөлж тоглоё. Чи ямар удаангууд юм бэ? Йоо. Йоо, барина гэж хэвээр бодсонгүй. За за тэгээ дэмжлэг үзсэн болоо үстэй таалагдсан бол лайк амун subscribe дараарай. Тэгээд э, одоо бид нар Chica Foxy хоёр үлдсэн байгаа. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Peace. Яа нэг peace гэж хэлэхэд болдог юм. Өөр нэг. Bye. Bye.